うわ気をつけて気をつけて気をつけてよーいドンやつ終了 <laughs> <laughs> さあ始まりました少量チャンネル翔太ですりょうで少量ですはいというわけで今回の動画なんですけれども、うん、あることにチャレンジしたいと思います、何日か前に、うん あのさあれなんだっけなでファーストタイムファファーストテイクファーストテイクファーストテイクファーストテイクって、あのなんか歌うたやつあるんですけど、あれで、うん、ジュジュさんがね、うん、なんかめっちゃヒール高いやつで歌ってたの、うん、で本人曰く、ヒール高い方が気合が出るからそれでやってるんだって、でもなんていうのこんなもんじゃないのよ本当になんか めっちゃかかってて、ね、なんか足がこんな感じになってるような十何センチだよねそうやってて、うんうん、で今さそのヒールとかでさ、うん、ヒール履きたくない人とかもいる活動とかしてる人もいっぱいいたりして、でも結局さ僕ら男ってさヒール履かないじゃない、そうねだからその気持ちがわからないじゃんうんうんうん、だから、うん、なんか僕らがヒール履いてみて、うん、実際どうなんだろうっていうのをちょっとやってみたいなと思って、今回、うん、ヒールを用意しましたイエーイ ひょにょそれがこちらじゃんで今回このヒールが1 3ンチあって、まあでも女性でもどうなんだろうめっちゃでかいんよ、うん これほどのね <laughs> 高さのヒールを履く方もそんなに多くはないと思うんだけどね、うん、うん、でもせっかく履くならねそうだね、うん、一応買いました僕の足のサイズで、 <laughs> で実際これちょっと履いてみて、うん、なんか僕が思ったりすることとか、うんうん、お伝えできればと思いますはいやっていこうイエーイ終了 うん、そもそもさヒールってさ多分女性的にはなんかさ綺麗に見えるとかさスタイルよく見えるっていうことで入ってるんでしょ、うん、きっと、だからさ実際じゃあ俺が履くじゃん俺のスタイル先取ってもらっていいまああのちょいぽっちゃぐらい <laughs> 俺のちょいぽっちゃの俺が履いて、うん、どんなにスタイルよく見えるとかやっていこうかなと思います靴下脱がなきゃいけないの多分靴下履いたままだと入らないと思う いや赤がさ生えてんね片方ずつ脱いでやったらよかったんじゃないあ <laughs> そうだね両足脱ぐと履ける自分で履ける履ける気をつけてよ左右逆じゃない大丈夫逆じゃないよ <laughs> えでもさやばいよもうこれこんなやうわすごいねすごい、ね、なんか足がえげつない形になってるけど、うんうんうん、すごぴったしだね立てるまず立ってるかな気をつけてよ本当によし履けた、うん くようん <laughs> ちょっと待ってこれ大丈夫歩けるうわ気をつけて気をつけて気をつけてひょにょちょっとスタイルどうかあ確かにねあすごいなんかね足が長く見える俺さ今ヒール履いて思ったんだけどさ、うん、こういう土のところとかさ、うん、土がさあにゃってなるんだよめり込むそういや危ない気をつけた方がいい、うん、ちょっと歩いてみようん、あでも危ない危ない危ない危ない危ない うわすげえなえでもさこれよく歩けんねもう見てこの足元土に本当だ <laughs> 突き刺さった跡があるじゃちょっとさ、うん、歩いてみる OK うんいいよもう適当に女性だったら普通にこんな感じじゃないでしょこうやって歩いてるなんか重い荷物そうだよそうだよ 俺思ったの、うん、さ俺が好きだからそうなんだけどアイドルの子とかさ、うん、ヒールでダンスしてんのそうそうそうだよねすごいなって思ってちょっと一回やってみてよハロプロの気をつけてねテレテテレテレテテレテテレテテレテテレテレテテレテテ女の子には秘密 <laughs> ああすごいすごいすごいああ <laughs> 気をつけてください危ない危ない危ない危ないすごいあの子たちすごいよね Perfume とかもそうじゃん <laughs> ね p パフ f u ムすごいよね、うん、終了え足痛くないの足は、うん、ちょっと痛いちょっともうまだまでもさそうだよねもうたかだか1分2分履いただけだもんねいやすごえそしたらさちょっとさ、うんうん、あのアスファルトのとことかさえ怖っいいよ、うん、せっかくだしさ なんか普段さスニーカーとかで歩くのとどう違うんなんかバランスとかさバランスうんまず見えてる景色ち <laughs> えよそういう話してんじゃねえよ <laughs> ちょっとだけ道路の方にここの外側一周だけ行ってみたら、うん、こういうとことかも気をつけなきゃいけない確かにねこういうねはまったりすんだよね危ないうん いやこんなんはかんでいいと思う音がすごいね <laughs> これでさもう丸一日さ履いて仕事とかさ無理無理だよいや無理だよねやばいねうんやばい量履く いやだからはかん入らないもんそれあそこそこそこ、ういやもうこうやってさ立ってるだけでもこうなんかフラフラフラフラしてるよねうんういやこれははかんでうんええよ、まあほらあの OL の方たちはさ、んまあもっと低いとは思うけどさ、うん それで一日中さ無理無理無理無理無理だって外回りとかする仕事の人もいるわけじゃん、ずーっとさ、うんいやーしんどそう高いところ登ってる気分ああ平均台とかうん俺ささっきまでさ、うん、全力坂したいとか言ってたあうんそうだよ全力で走ってみたいって言ってたじゃん <laughs> ちょっとやってみてよいやいやいやいやちょっとあの怪我のないぐらいでうんうんよーいドン 全然全速力じゃねえじゃん逆逆もっともっと早くもうちょっと早く <laughs> 痛い痛いいやつま先が痛いのそうだねどっちかっていうとかかとよりつま先がさもう、こんな狭いじゃない、三角ぐらいだからさ、いやきついよひょにょ 自分はヒールが好きだっていう人はいいかもしれないけど、うんうんうん、苦手な人はこれはかんでいいと思う、うんね、いやそうだよねでも全然スニーカーでいいよねスニーカーでいいと思うこれはきついよ、うん、一種のスポーツ、う <laughs> んスポーツ感覚スポーツになって OL さんとかもねローファーっていうのローファーだったらそんなにヒールないよねあれね、うん、そうだねああいうのでね仕事したらいいのにねどうあの綺麗に見えるあでもまあ綺麗には見えると思う本当に仕事が お腹出てないあお腹出てないよあすごいねうんそうかもなんかお尻とかにさ、ええ、力が入るからさお腹もへこむんじゃない綺麗に見えるのは見えるうんまあだからさファッションとかでさ、うん、なんで発展してきたものだからさ <laughs> 歩き方やば入れきつ終了ちょっと脱ぐよねうん大丈夫大丈夫だけどこれ立ったまま脱げない、うん いやタタマは絶対無理だよちょっと足とかさ赤くなってたりしないの足まあちょっとね多少でうん、うん、多少ねうん、 <laughs> うん、解放された解放されたいや、うん、すごい大変女性は大変、うん、本当にこんなの履いて仕事とか絶対無理だそうだね だってさファッションモデルの人とかもさずっと履いてないといけないでしょあとあれよ痩せすぎ問題ああだからその痩せた方が綺麗に見えるとかさうんうんだからそれもあれだよね痩せすぎは綺麗に見えるかもしれないけどそれがさ、強要されるのがちょっとね、うん、やっぱ健康的ではないよね、うん、痩せすぎっていうのもねそうそうそうひょにょはいというわけでですね今回は翔太がですね、はい、ハイヒールを履いてみた動画をお送りしたんですけれども、どう 履いてみた感想ジュジュ、うすげえ <laughs> いやそうでしょそこにどう <laughs> どう力入れるのこれでって思っていや確かにねいやいやでもいやすごいないや女性は辛いだろうなって思う、うん、そうだよねだから本当に世の、うん、ね女性の方々は尊敬するよね、うん、うん、男よりねなんかもうすごい苦労が絶えないと思う日々生活していく中で、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 足にダマあった。大丈夫筋肉痛になった。どこが <laughs> 多分、ここふくらはぎいやお疲れ様ですよ。お疲れ様。皆さん、普段ヒール頑張ってる人。まあでも、それだけじゃないけど、男性の人もね。うん。お疲れ様です。お疲れ様でした。 <laughs>